indovinate chi sta girando un nuovo video un video richiestissimo Dove l'altro pennellino l'ho lasciato lì sopra, nada fa niente. Beh, non le so cucinare le uova. Non so cucinare. Fai la cheesecake. Non posso cucinare, non posso È anche bello che tipo quando spezzi i biscotti se lo fai tipo col bicchiere fa un casino pazzesco alcune ricette suoni che sembrano tanto belli, ma in realtà poi quando li devi fare con i microfoni fanno un casino ah, ecco, eh. Vabbè, adesso lasciamo asciugare un po'. Ma sveva! Eh, vai! era una tapparella. No. Cosa? Non, non, eh, non, non, non, non, non, non, non, non, assurdo, cioè è assurdo, è assurdo veramente, la cosa... Comunque se non ci si impegna a far casino, fa meno casino, cioè in generale... le campane sono belle di sottofondo. No. Ah, comunque me le potevi rimare anche un po' di più. Mm? Me le potevi rimare anche di più. Non lo so fare. Ma come se le tue le fai bene. Grazie, appoggiamelo qui. Ascolta. Ascolta, amore. Secondo me sì. Come secondo me sì? Grazie. Sono quasi alla fine. No, no, no, no, no, no, no. palle anche macchine. Oppure te macchine devono passare. Perché sono così rossa? Relax. Arrivederci. Ok, rifaccio l'inizio perché ha fatto schifo. Cos'è? No, stavo per tossire, ho voluto ah, tossire. sì, sì, sì. No, ormai è nato su. Mi era nato tutto verso la eh, cioè, puoi, puoi fare. E eh, vabbè, ma ti stavo interrompendo. Ma ah, che stavi sputando. Eh. anch'io. Lascia stare, mi, mi, si è cancellato un audio così, come al solito. Cioè proprio... To togli la memoria, la metti nel computer, non trovi l'audio. Così, per hobby. Sono... Che vuol dire? Farà male. Ah, vai. E eh, rifallo. No, me lo devi chiedere. Farà male. <laughs> Parla proprio forte. <laughs> Scusa, non devo parlare piano. Sì, ma non così piano. <clears throat> Aspetta. Che mestrello. Ma cosa sta È rastrello. No, cioè... Guarda che devo mettere i guanti ho cagato cose più eleganti. che <laughs> Oddio. Porca puttana. Pronto? Chiara? Ma i due stanno facendo qualcosa col rastrello mio padre voleva tirare il soffione per le foglie, voleva di non farlo, però se cioè, no non andiamo a fare le cose. No, non è, solo per sapere. Un minimo. Dovresti tirare la strella. Ma questi guanti sono abbastanza merci. non ne hai degli altri, scusa, ma non per me, però è brutto nel video vedere i guanti lerci. Beh, che con questa luce non si vede. Quindi più me meno mi sa dare una tempistica? 10 minuti. Un quarto d'ora. Ah, stai qua, basta che non ti stai muovi, qua. non respiri. Dovrei fare tutto. Sarola. Mm. Dai, adesso lo metto silenzioso. faccio una spennellata quello palle la luce lo fanculo usa no, usa eh, la cosa del telefono sì.